Salut al ciu, jen ivo dia via dio. Cai, facte, hodiau, mi provos io mette mal rapidigi mian paroladon, char kelkai el vi petis che mi ne tiel rapide parolu esperanton. Do, mi provos, se mi ne certos ciu mi succesos, au ciu mi simple fiascos. Vi, vi povos diri al mi poste el commenteo pri cion vi pensas kai um fakte hudia nokte mi tre volis ludi la mondon de milit ato kai fari la dexepan lecionon sed fakte mi tute forgesas ke um hodiaŭ estas uh, ĉi tie hodiaŭ estas uh, mardo kaj madnokte la servoj ne funkcias ili estas ŝlosataj ĉar um la serv administrantui um fermis la servilojn por ke ili povas ĝisdatigi la servilojn do fakte mi ne povas ensaluti do mi devis elekti ion alian por fari kaj ankaŭ mi volis uh, dum longe fari video blog on pri chitiu temo mi parolas pri el temo i on poste um sed Komponeble mi faris multe da videoblogoi en Esperanto lasta tempe, do mi ne volis tiel uh, frue fari gin, sed kion mi povas fari. Do, le temo de ci tiu videoblogo estos um, kiel lernado de Esperanto helpis min en la angla. Do, Mi commences leni Esperanton antau eble kviniadui. Kai antau ol mi comencis leni Esperanton, mi sias presca nenion pri la grammatiko de la angla lingvo, au fakte iu ein lingvo, ne gravis. Um, mi simple sias ke substantivo estas ajo, nomo, kai loco, kai mi sias ke verbo est, estas io kio fadas ion au gi estas la farado au la ago mi supposas um, do krom tio mi ne sias ion alien pri gramatiko fakte mi ne sias kio estis adjektivo anto omi lernis esperanton Do, kiam mi comences lerni Esperanton, kompreneble la lingvo estas tre logika. Vi povas vidi ke substantivoj estas o vortoj, adjektivoj estas a vortoj, kaj tiel plu. Do, kiam mi vidis tiun um tiun sistemon, mi kompreneble devis lerni kio estas substantivo por juste uzi ĝin en Esperanto kai iom poste mi mi pli nature povis kompreni ke substantivo estas tio kai adjektivo estas tio kai tio plu kai tio plu kai tiam mi pli kai pli nature uzis la lingvon sed samtempe mi rimarkis ke mi povis vidi au mi commences ec vidi kio estas substantivo kai adjektivo en la angla charfakte fakte kiam mi vidis anglan frazon mi povis vidi ha tiu vorto estas o vorto en esperanto do tio signifas ke ĝi estas eh, substantivo en la angla kaj en esperanto do tiel mi povas preni la grammaticon de Esperanto kaj meti gin sur la anglan por compreni la diversain patoin de la anglai frasoi. Do, iom post iom mi povis vidi, ha, tio estas verbo, kai tio estas la objekto de la verbo, kai tio estas um, la substantivo, kai la adjektivo, kai tio plu, kai tio plu. Kai iom post iom mi pli bone povis, um, mi pli bone regis la anglan lingvon um, pro cono cono de tui afero kai ankau, antao mi lernis uh, eh, antao o mi lernis uh, eh, esperanton mi ne sias kio estis la diferenco inter la angla vorto its kai its um por tui kiu ne sias la anglan unu vorto havas apostrofon kaj la alian ne havas cin. Se la du vortoj fakte havas um, malsaman signifon kiam vi uzas ilin en frazoj. Unu fakte estas kunigo, uh, kunigio de du um, diversaj vortoj kaj la alia fakte estas aparta vorto. Do, iom poste mi povis vidi per Esperanto ke, ah, oh, fakte, um, nun mi povis vidi ke estas diferenco kiam vi skribas citiun tiujn en la angla, its kai its ili ne existas en Esperanto, sed tio ne gravas, ĉar nun mi pli bone vidis ke ciu vorto havas signifon en la frazo kaj kiam mi vidis its mi volas eltrovi kion signifon ĝi fakte havas kaj mi serĉas kaj tiam mi komprenas ah tion ĝi signifas kiam ĝi estas adjektivo a ah, kiam ĝi estas uh, verbo do pli pli kaj pli mi povis pli bone regi la anglan lingvon kaj fakte antaŭ mi komencis lerni Esperanton mi mi fakte tute ne precies grammaticon en la angla, sed nun pos quin jaroi mi tiel bone pos regigin, che facte miei collegoi cae amicoi ce la laboreio venis al mi por redacti ial ilian anglain documentoin, ret postoin, cae tiel plu. Cae ili pensas che facte mi iam, uh, ciam estis tiel, mi ciam estis bona usanto de la angla lingvo ili simple pensas ke mi estis bone edukita sed tio tute ne veras fakte mi lernis gramatikon per esperanto kaj ĝi multege helpis min rilate al tio kaj kompreneble ĝi ne estas simple io kio venes nude de esperanto mi supposes ke ne gravas kiun lingvon vi lernas vi povas lerni la francan la chinan um, la hispana ne gravas ĉu el ili instruus al vi la gramatikon por ke vi povas al vi simple ne povas regi ilin sed mi pensas ke per esperanto vi povas multe pli rapide regi gramatikon kaj tiam kompreneble samtempe gajni tiun um, valoron mi supposas en la angla vi, do vi povas yes learni lingvon duan lingvon sed sam tempe learni vi an propran lingvon do tio oh, mi ne sias kio kazas al mia ekrano do kompreneble tio estas dua bona efiko de esperanto Um, kai mi supposas ke tio estas tio, mi simple volis presenti al vi miain pensoin, um, kai ankaŭ paroli Esperanton por ke vi povas pli bone audigin ĝin, um, kiam estas uzata en ĉiutaga situacio. Mi ne scias ĉu vi ŝatas ĉi tiun videoblogon, do diru al mi en la komentejo sube se vi volas ke mi daŭru fari um, Esperanto uh, videoblogojn aŭ kion vi volas ke mi faru simple skribu en la komentejo kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmon ŝatu ĝin diskonigu ĝin kiel ĉiam um, al viaj amikoj malamikoj senhejmuloj <laughs> flanke de la vojo ne gravas kaj um, se vi ankoraŭ ne abonis mian kanalon abonu kaj mi vidos vin en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj mi traurig Trarigados vi ajn red poštojn. <laughs>